queima em brasas o Oriente, agonizam os guerreiros nas trincheiras, no céu dourado, purpuram com sangue coalhado, corações de mães, de soldados nas vértices, chamas ardentes e em tudo, em torno, graduam espalhados sons suaves de melancolia. desire.